Here we go for our video thoughts of the day. Yes, first of all, as you know, as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. And as every Friday, as you, as you know, ma mi riferisco a quelli che mi seguono comunque costantemente, mi, mi riportano i miei video costantemente, hai, eh, ho visto eh, il mio programma preferito sul cinema, eh, stanotte appunto, eh, che è Cinematografo su Rai 1, condotto da Gigi Marzulla, in cui si commentano i film usciti in settimana da parte di critici, e attori in collegamento in studio, ma anche di eh, gente insomma, del pubblico all'uscita sala dopo la proiezione del film, poi si commenta il botteghino, gli incassi di film, eh, le classifiche, eccetera, ma soprattutto il conduttore pronuncia la seguente frase calta sua inventata da lui. Tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Eh sì, cinema is a dream, cinema is a culture, cinema is a freedom. Create fruit, create fruit. And as every Friday I'll watch my favorite uh, show on art called Art Night, era sempre on Channel 23, Rai 5 che canale che consiglio sempre in generale agli italiani o a qualche italiano che si iscriverà in futuro al canale. Uh, sì, quest'anno condotto Neri Marco Rivera, <laughs> buon comico, è un comico italiano, fa molto ridere, il programma in sé che è interessante perché appunto fanno sempre cose di arte, anche di artisti meno noti, e vedremo un po' stasera che artisti ci proporranno. Uh, e poi uh, eh, Severi Friday, <laughs> se Friday once again da Severi Friday, eh, stasera dovrei caricare il 36esimo episodio, se non erro, la serie musicale su Seffrati Once Again, eh, mia ma soprattutto sua, perché eh, Mr. Lynch che ha inventato la frase cult ovviamente, non so ancora su cosa si baserà, però devo anche dire che mi sto un po' scocciando perché eh, diciamo poi diventa un po' ripetitivo, eh, cioè, sicuramente non ho, cioè non è che non ho, ma sto un po' perdendo la mano, un po' l'attenzione perché appunto sto seccando da un lato, ma comunque vedremo vediamo un po'. E poi, come avevo detto ieri, eh, già avevo accennato ieri, poi ho caricato il mio pezzo nuovo sulla canale tastiera che già ne avevo accennato ieri, l'andante, cioè Movimento 3 alla sonata BVV 1027, BVV è il catalogo delle opere, la sigla delle opere di Bach, comunque la sonata eh, per clavicembalo violoncello in, in sol maggiore numero 1. E appunto è questo bellissimo pezzo che dedico alle vittime della strage di Superga due giorni fa, anniversario è stato 4 eh, maggio del 49, cioè praticamente in sintesi dico che strage di Superga eh, fu un grande incidente aereo che vide coinvolta tutta la squadra di calcio del Torino, il Grande Torino, per un totale di 30 vittime, compreso anche dei giornalisti e dei medici, ma andatevi a vedere il video dell'altro ieri su questa cosa perché ne ho parlato così come andate a vedere il video di ieri riguardo il pezzo di Bach perché ho detto altre cose nel video del pensiero di ieri comunque in particolare per quanto riguarda la strage di Superga se volete andatevi a informare voi perché ovviamente eh, in varie pagine ci sono scritte cose molto più in dettaglio quindi per vostra curiosità potete andare a vedere voi se volete però appunto per quanto riguarda il pezzo di Bach anche sul video di ieri ne ho parlato anche in relazione ad un film comunque ripeto solo che questo è il pezzo quinto, il mio piccolo grande, piccolo grande perché sono piccoli pezzi ma allo stesso tempo grandi pezzi di questo mio tributo a Bach che sto facendo per il suo compleanno, cioè avrebbe compiuto 337 anni se fosse stato ancora vivente lo scorso 31 marzo e quindi questo è un tributo che sta continuando, poi nei giorni successivi dovrebbe seguire il sesto pezzo, uh, comunque credo ce ne dovrebbe essere altri due o tre massimo, uh, sì, uh, poi pensavo alla grande partita, dopo le grandi due partite in cui ci siamo consolati, ieri l'altro ieri, eh, l'altro ieri e due giorni fa, tre giorni fa, di Champions con Liverpool e Real Madrid, ieri abbiamo visto, non, dico, non credo una grande partita, che comunque è finita 1-0, però abbiamo avuto il piacere di vedere finalmente, dopo 12 anni, che una squadra italiana è eh, di nuovo in una finale di Coppa Europea e stiamo parlando della Roma di Mourinho tra l'altro, l'ultima squadra italiana che andò in finale e che poi anche la vinse, la finale di Champions, nel 2010, 12 anni fa, era proprio allenata da Mourinho ed era l'Inter di Mourinho che poi fu anche la famosa Inter del triplete, cioè che vinse la Champions League, la Coppa Italia e il campionato italiano di Serie A. No, Mourinho è un esperto di, di coppe e io credo che anche questa riuscirà a portarla a casa, sia a casa sua che a casa della Roma e che quindi farà vincere questo trofeo alla Roma che manca da, se non erro, da moltissimi anni, una Coppa Europea, la Roma non la vince a 31 anni, non vorrei sbagliare, in generale eh, non vince un trofeo importante come appunto eh, il campionato, l'ultima volta vinto il, campionato, il campionato italiano è stato nel 2000, 2001, quindi più di vent'anni è una società che ha bisogno di trofei e Mourinho appunto, questa è la prima, la prima volta che viene giocata questa competizione che è nata quest'anno, è la, si chiama Conference League ed è la terza competizione europea eh, appunto terza per importanza dopo la Champions League, la prima in assoluto e poi l'Europa League, ma è comunque un trofeo, le coppe sono sempre delle coppe, io le vorrei sempre giocare, appunto quindi onore alla Roma che è arrivata in finale, eh, contro il Feyenoord giocherà il 25 maggio la finale, eh, Feyenoord è una importante squadra olandese, una grande tradizione, ma vedremo un po' che vinca il migliore, ma vedremo. Cioè, bisogna, eh, devono passare ancora tanti giorni. Ma comunque sono contento per la Roma, che è una grande città, un gran popolo, insomma, sono contento, insomma, spero vivamente da italiano che faccia il tifo che, che la vincerà, come penso tutti i tifosi di calcio italiani, così come, il, come già sapete Ancelotti, eh, grande altro italiano, è in finale con il Real Madrid e la possibilità di vincere la sua quinta Champions League, se non erro, e tra l'altro le ha vinte anche da giocatore, ma sapete meglio di me, andatevi a leggere un po' il curriculum, la biografia di Ancelotti per capire quanti trofei ha, vinti, ha vinto e poi è uno dei migliori, praticamente eh, da, scrivere di diritto, da scrivere di diritto come uno dei migliori allenatori di sempre nella storia del calcio. Ma comunque, chi è appassionato di calcio, comunque vuole approfondire le cose, o già le sa, o comunque basta che vada sia ad approfondirsene, quindi sì, credo di aver detto. E poi pensavo a quella bellissima pasta e cici che ho mangiato ieri, eh, diciamo, sapete, l'ho già detto a qualche volta, a me le paste con i legumi sono le mie paste preferite, ma la prima pasta in assoluto è la pasta e cavoli, ma anche le, eh, la pasta con i legumi, quando i fagioli, i ceci, insomma, le lenticchie, quando sono fatte bene, sono delle paste altrettanto straordinarie che vengono subito dopo per me la, la, la pasta e cavoli, quindi anche con quella ieri mi sono consolato. Spero quando è cotta bene poi, quando un pazzo è cotta, che a me la pasta faccia seccosa, quasi bruciata, Comunque, spero anche voi siate consolati alla vista di quella pasta, sì. Credo di aver detto tutto, nel caso venisse a altra cosa in mente, ma so che aggiungo in descrizione. Regret day again, a domani.